बच्चों वाला जला जला जला जला जला साधु लड़ो फूटने वाला बम था पकड़ा कि नहीं ऐसा ना मैं आऊँ मुझे उड़ा दे कहा पकड़ बत्ती लगा बत्ती लगा बत्ती